मैं मरता मर तू सच बोलूंगा वो झूठ पलंदा पैन नहीं देना शांत तो सुभाए शांत रहूंगा वो मरता मर तू सच बोलूंगा झूठ पलंदा पौन नहीं देना शांत तो सुभाए शांत रहूंगा पर कोई सिर ते शौण नहीं ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਅੱਜ